हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये video H T M L JavaScript और सी एस एस को मिला करके है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट तो यूज़ किया ही है मैंने एच टी एम एल भी यूज़ किया है ये देख सकते हैं और इसमें सी एस एस भी थोड़ा सा यूज़ किया है कैनवास बनाया है और अगर इसको मैं सेव करता हूँ देखिए इसको यहाँ से सेव करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ये प्रो, पूरा प्रोग्राम तो यहाँ पर मैं इसको जी ए डॉट HTML के नाम से सेव कर रहा हूँ ga.html और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ तो ये डेस्कटॉप पे सेव किया हमने ये हो गया डेस्कटॉप पर सेव और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर दीजिए ये प्रोग्राम पूरा देख लीजिए आप कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम मैंने लिखा है और ये प्रोग्राम छोटा नहीं है बड़ा प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम आपने देखा और अब इसको सेव तो कर ही दिया है मैंने तो एक बार चलते हैं इसको यहां से रन करवाते हैं तो डबल क्लिक इस पे करता हूँ और जैसे जैसे ही डबल क्लिक किया ये प्रोग्राम ओपन होने लगा है देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने बनाया था और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कैनवास है आपका और ये देखिए ये जो है ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है इधर की तरफ तो ये एक तरह का गेमिंग प्रोग्राम है और फिर इसको रिफ्रेश कीजिए फिर ये इधर की तरफ मूव होगा तो आई होप की बात समझ में आई होगी और ये प्रोग्राम तो आपने देखा ही है किस तरह से ये प्रोग्राम मैंने लिखा है तो इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाता हूं मैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे जरूर बताइएगा thank you for watching this video